جوان 2013 بدا ثم واحد عنده هوية مستعارة على الفيسبوك أول مرة مسمي روحه أنصار الدولة وحاليا مسمي روحه الأسير الموحد بدا على الفيسبوك يحكي معاه ويقنع فيه بالجهاد هو ما تحسوش معناها كل ما تحسوش كل مقتنع 100% تحسه متردد برشا بين هذه وهذه معناها أه بدا يحكي معاه كل شيء على الفيسبوك بدا يقنع فيه بدا يقنع فيه بشوي بشوي يحكي معاه خويا يوصل بالاربع ايام ما يرجعش على الرسائل نتاعو ما يرجعش عليه يبقى هو كل ملح على الاخر يلح عليه على الاخر ويقول له هاو خوك هاو خوك معناها في سوريا علاش ما تخلطش عليه علاش ما تمشيش وقتها في, في الوقت هذاك خويا مازال ماهوش مطلع ال passeport. هو كل مره معناها معناها يقنع فيه كل مره يجيب كل الحجج وكل الحكايات الكل هو déjà من قبل عنده راه مش معناها الشخص هذاك هو اللي قنع